Una mattina sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina sono svegliato e trovato un resort. Portami via, partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, quel che c'è. It's so loud. Mi sento di Sei un po' Wow. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E sei amore. bellissima in montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Mi sa felice lassù in montagna Sotto l'ombra di Belchione E tutte gente passeranno Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E tutte gente che passeranno fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questa fiore del partigiano morto per la libertà. E questa fiore